mujer desalmada que se ha ido a los brazos de su amante, deshonrada, mentirosa. Hey, ¿qué tal, queridos parceros del mundo y del universo? Yo me encuentro con una churra, una mujer que admiro. Yo puedo decir que es mi amor platónico, Paola Jara, mi vida, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo vas a decir eso? <laughs> Ah, no. Está lindo. No, no. No, pero no va a llorar, Perdón, está no vas a llorar hoy, pues, que hoy estoy sensible. No, no voy a contar nuestra anécdota del pie, pero quiero decirte que hoy estoy en tus manos. Literal estás en mis manos. ¿Y qué es lo que más te gusta tener en las manos? Gracias por mi álbum. ¿Tu álbum? Sí. ¿Sí? Ah, yo <laughs> quería saber. las tuyas y las de todos ustedes. Las de todos, por favor. A mí también en mis manos me gusta tener tu álbum, que ya me lo dieron aparte. Me han contado por ahí que eres una mala mujer, que, que te estás portando mal. ¿Eso es verdad o qué? También he sido mala mujer, cabrón. es culpa de ustedes. Sí, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Pero sin embargo nos tildan de mala mujer a nosotros. Mentira, ¿sabes qué? Yo creo que todos en algún momento de la vida o en la historia de alguien en algún momento hemos sido malos. Mala mujer habla cuando tienes una relación tóxica, cuando tienes una relación donde no te valoran, no te quieren, no te, no te respetan y consigues a alguien o llega alguien a tu vida nuevo que te ama, que te valora, que te llena todos esos vacíos, que te respeta. Vamos a hacer algo que yo lo llamo el Improvisa Challenge, pero esta vez lo vamos a hacer así. Ponme cuidado, no te asustes, respira. Respira. Vamos a hacer una escena de actuación con mala mujer. ¿Listo? Tú te vas a dejar llevar por mí. Prometo que no van a haber besos, porque me envidiarían muchos y muchas. Paula, la verdad es que estoy cansado. Tú, siempre estás con todos los hombres, eres una mala mujer y yo no sé qué hacer para que esto funcione. ¿Y vos sos de dónde? ¿Vos sos español o sos de dónde? Yo, yo... tú, Tú, tú, Paola, tómame en serio, es que por eso es que otra relación... español o como... Joder, tío, ¿qué hablo? Paola, quiero decirte que quiero estar contigo, pero tú eres una mala mujer. No, entonces no estés conmigo porque si soy una mala mujer, ¿qué haces acá? Pero, yo te puedo lavar, planchar, puedo, puedo ser ese hombre que tanto necesitas. Pero ¿y tú por qué quieres estar con una mala mujer? y aparte de eso, ¿le quieres planchar, lavar, barrer, sacudir? Porque a mí me gusta que tú me des látigo. A mí me ah, gusta que tú... Masoquista. masoquista. Ah, ya. No, no, no, por favor, ¿qué tengo que hacer? No, Camilo, tiene que manejarse bien primero que todo. ¿Tú crees que soy malo? Contigo soy, muy bobo, ¿qué hago? <laughs> No, un poquito bobo. <laughs> Pero por eso cántame tu canción Mala Mujer, por favor. Mala mujer, todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino y murmuran que no encuentran en mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Y el resto usted y todos los que están ahí conectaditos van a ir a programar esta canción que se llama Mala Mujer. Porque yo sé que Paola es mala, una mala mujer, la que me coge las garras y me hechiza en su piel. Por eso le doy un beso a ella hoy. Chama, amor, entonces, claro, parceros, por favor. ¡Oh! <laughs>